चला तर आता आपण आंघोळ गंघोळ करून घेऊ आणि निघतूळ चला तर आपली आता आंघोळ झालेली आहे सगळ्यांना जायचं आहे तुळजापूरला गाडी येणार आहे आता सगळे बसले आहे इथं गाडी चालू झाली आहे औरंगाबादच्या हायवेवरून बाहेर निघण्याचा टोल नाक्यावर आता उभं आहोत आपण लवकरच आपल्याला तुळजापूरला पोहोचू तिथं गेल्यावर मी तुम्हाला सर्व तुळजापूरची माहिती देणार आहे ठीक आहे लवकरच आपण तुळजापूरला पोहोचू एकशे सव्वीस किलोमीटर बाकी आहे फक्त आता उजेड पडला त्यामुळे माझ्याकडे कॅमेरा नाही चांगले दिसत नाही त्याच्यामुळे क्लॅरिटी नसल्यामुळे मी आता हो. आता सकाळचे सहा वाजून त्रेपन्न मिनटं झाले तेव्हा थोडा उजेड पडला व हो, मी व्हिडिओ काढतोय Solapur highway Solapur highway morning Solapur highway on the way Tuljapur morning Solapur highway on the way Tuljapur just moment one hour later सोलापूर हायवेवर मम्मी आणि मी आहे थांबलेलो आहे मी तर हजार बोट खायला आम्ही लवकरच आता सोलापूरला हे बघा गाड्या चाललेल्या आहे सोलापूर हायवेवरनं आम्ही सोलापूर हायवेवर थांबलेलो आहे आईचे मंदिर डोंगरावर वेडेश्वरी आई टेम्पल आता आम्ही वरती जाणार आहोत येडेश्वरी आई मंदिर पूर्ण भंडारा खेडा इथं खेडत आम्ही आता सगळे angin yang tidak serius itu barunya त्याचा त्याचा येडाईचे मंदिर आलेले आहे जवळ आम्ही थोडं लवकर आलो इथे सगळे दुकाने बंद आहेत काही काही उघडत आहे हा येडाईचा गेट आहे इकडे सगळे राहण्याची सोय आहे सगळ्यांसाठी जर कोणी देवीचे भक्त मुक्कामासाठी आले तर सगळी सोय आहे जेवणाची त्याची इथे रूम पण आहेत हे सगळे चालले येडाईचे दर्शन मी तरी म्हणते इथे येतो म्हणते चल वरती इथंच आई टेम्पल गणेश मंदिर येडेश्वरी आई मंदिरासोबत पड आईच्या मंदिराला हे अशा प्रकारे धागे बांधून पूर्ण डोंगराला येड्या घालण्यात येतो हे बघू शकता तुम्ही कसे आहे तिथे मी तुम्हाला देवीचा फोटो नाही दाखवू शकलो कारण की तिथे मोबाईल अलाउड नव्हता मध्ये ठीक आहे गणेश मंदिर येडेश्वरी आई मंदिरासोबत लाईट गाडी जागीच फिरत राहते फॅन हो. लाईट तयार करतो ते हो, हो. Thank you. बारिश लावून नाही आपल्याला कोण वरचा नाही त्याच्यामध्ये అదే మనం रिकामध्ये काय